Ta wstążeczka tutaj nie pasuje, tak. Zawiążemy z powrotem. Au! Hmm. To jest za małe wyzwanie. Nie, nie, nie ciągnij, nie ciągnij, nie zapalę. Ta wstążeczka tutaj nie pasuje. No nie. Czekaj, poczekaj. Kto to widział wiązać taką niebieską wstążkę do mebla? Nie pasuje wstążeczka? No nie pasuje. No nie pasuje. A mi się podoba. I co? Nie skup mnie. Mi się podoba. Zaraz nie skup. Zawiążemy na kokardkę kokardkę. Nie, nieładna stążeczka. Nieładna stążeczka.